Simona, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. uomo non osi separare ciò che Dio unisce. È un sogno! Io l'ho baciato il bambino. Io Alessandro, accolgo te Simona come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.